السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير نعود لكم مرة أخرى مع فنون ضوئية لكن هذه المرة بشكل مختلف تماما اليوم راح نتكلم عن الغرفة المظلمة لكن قبل ما نتكلم عن الغرفة المظلمة لما تدخل أي مول أو آه، تسافر أي دولة أو تروح أي مكان لما تصير أمطار لما تصير أحداث غريبة راح تشاهد غالبية الناس يحملون الكاميرا الفوتوغرافية وراح تجد الغالبية الأخرى تحمل الهواتف المتحركة لتصوير المشهد أو الحدث أصبح لدينا لمشاركة الصور العديد من البرامج من البرامج هذه الانستغرام الفيسبوك تويتر آه، برامج أخرى كثيرة جدا على ال social media متوفرة وبشكل قوي جدا أصبح لدينا اليوتيوب اللي هو ينافس أي قناة إعلامية أو أي قناة كانت أصبحت مشاركة التصوير الفوتوغرافي أو التصوير آه، الفيديو أصبح بشكل كبير جدا لكن من وين بدأت الفكرة؟ البعض يقول أن أرسطو هو أول من ابتكر الغرفة المظلمة والبعض الآخر يقول أن أول من ابتكر الغرفة المظلمة هو ليوناردو دافنشي لكن في الحقيقة أنه سنة 1001 ميلادي في عالم عربي اسمه الحسن بن الهيثم البصري أراد أن يكتشف أو أراد أن يثبت معلومة كانت لديه هل الإضاءة تخرج من العين لتعكس الأشياء لتنعكس عليها الأشياء يعني عشان أنا أشوف هل الإضاءة اللي أنا أبصر بها حاليا موجودة في العين فتخرج من العين مباشرة على الأشياء اللي أريد أشوفها أم أن الشمس هي اللي تعكس هي اللي تعكس آه، الضوء آه، اللي ينعكس في العين فأبصر الصورة المسألة لو جينا نشرحها بالكلام راح تكون صعبة جدا اليوم أنا في غرفة هني عندي في البيت راح أشرح المسألة بكل بساطة وأريحية وراح نخاطر مخاطرة بسيطة جدا هذه الغرفة المظلمة وراح نسوي طريقة الحسن بن الهيثم البصري على هذا الباب تابعونا راح نطبق الغرفة المظلمة في هذا البيت راح نغلق جميع النوافذ جميع مداخل الإضاءة في غرفة عادية عندي تماما راح أعمل فتحة هنا الفتحة اللي هنا راح تريني كيفية آلية الغرفة المظلمة اللي اكتشفها الحسن بن هيثم المشهد الخارجي راح ينعكس عندي في الداخل على الورق اللي راح احطه هني راح ينعكس فيه المشهد تماما مثل ما هو في الخارج راح أراويكم الحين وراح تعرفون كيفية أهم حاجة أن الفتحة تكون بسيطة جدا بسم الله نبدأ طبعا بعد ما أكملنا الحفر آه، في الباب راح أغلق الإضاءات كاملة وبإذن الله تعالى نجيب الورق الأبيض ونحطه هني بعد ما نغلق الإضاءات كاملة اللي راح يصير أن المشهد اللي في الخارج بسبب انعكاس الشمس راح يطلع عندنا على الورق وبعد ذلك باذن الله تعالى راح نضيف شيء ثاني اللي هي العدسه وراح نربيكم كيفيه استخدام هذا الشيء مثل ما انتم شايفين حاليا انا في الخارج وبالمقلوب في باين في الصوره طبعا لو ازحنا ال الورق راح نشوف الفتحه الفتحه الموجوده في الباب أه، محمد شل الورقه خوزها خوزت هذا هو مثل ما انتم شايفين هذه الفتحه بالضبط آه، محمد رجع الورقة وضحت بعد ما رجعنا الورق مثل ما أنتم شايفين حاليا هذا أنا موجود هذا أنا في الخارج طبعا بشكل كلي برا الغرفة بعد اكتشاف الحسن بن الهيثم البصري للغرفة المظلمة آه، حولوا الغرفة المظلمة إلى صندوق صغير قد هذا أنا بوكس العسل لكن في فتحة من هني طبعا وفي فتحة من الخلف اللي راح أسوي أنا أني راح أسكر الفتحات كلها بال آه، الأسود هذا أو إذا كان عندي صندوق آه، جاهز من غير فتحات أعمل فتحة صغيرة هني تقريبا بقطر آه، قلم الرصاص يعني تكون الفتحة بقطر قلم الرصاص أو أكبر بشيء بسيط أنا اللي راح أسويه أني راح أسكر هذه المنطقة وأعمل فتحة بسيطة فيها أصغر من هذه وأسكر الفتحة اللي في الخلف هني لأن صندوق العسل له فتحتين راح اسكر هذه وهذه وسويت حاجه طبعا آه، عملت الفتحه هذه هني علشان اقدر اشوف في الداخل من الداخل اللي راح اسويه انا اني راح اركب الخشب بالطريقه هذه على اساس اني اقدر اركب آه، الورق عشان تنعكس فيه الصوره اللي راح تدخل عندي من المنطقه هذه اللي هي آه، فتحه الضوء آه، راح نجرب ونراويكم ان شاء الله تعالى التصوير كيف راح يكون من داخل انا طبعا آه، صبغت الكرتون حاولت اني اصبغ الكرتون بالاسود علشان ما يعطيني انعكاسات الوان اخرى آه، ان شاء الله تعالى نجهز الدرس او نجهز التجربه ونراويكم النتيجه النهائيه باذن الله آه، بعد ما جهزت المعدات كامله وسويت نفس اللي قلت لكم عليه هذا انا حطيته هني طبعا هذه الكاميرا هذه الكاميرا ابسكوره مثل ما كانوا يسموها الفتحه من هني راح تجيني طبعا الفتحه الثانيه اللي راح تدخل منها الاضاءه من هذا الطرف وراح اكون انا في المقابل راح بس اضيف احط الكاميرا على على الفتحه اللي سويناها علشان أراويكم الانعكاس الحين كل اللي بسويه انا كل اللي علي انا اني اسويه اضبط ال focus من هنا طبعا ال focus شوي لكم عليه لانه ما في focus اساسا ما في عدسه في الكاميرا ابسكورا راح انتقل الى الجهه الثانيه هذا انا بالنسبه لي للمكان اللي انا متواجد فيه الصوره عندكم ما راح تكون بالمقلوب لاني انا سويت الانعكاس الصحيح فالكاميرا راح تط... فالصوره راح تطلع بشكل طبيعي طبيعي لاني ما عملت نفس اللي كان يعمل فيه ولكن آه، ميلت الورق علشان آه، يعطيني الصوره صحيحه فهذه بكل بساطه الصوره اللي انتم تشوفوها في سنة 1826 العالم الفرنسي والفيزيائي جوزيف نيبس استطاع أن يخرج أول صورة في التاريخ سنة 1833 جوزيف نبس مات لكن قبل ما يموت جوزيف نبس شارك أو اشترك في أبحاثه مع عالم آخر اسمه داغير داغير استمر في مجال التصوير الفوتوغرافي ويعتبر هو الأب الروحي الثاني أو المكتشف الثاني للتصوير الفوتوغرافي بحيث أنه استمر وحول التصوير الفوتوغرافي من اكتشاف عادي إلى مهنة عالمية استمرت إلى يومنا هذا التاريخ الفوتوغرافي مليء جدا بعلماء كثر أنتجوا وأسهموا في تطوير هذا الفن الجميل بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة راح نتكلم عن كثير من العلماء راح نتكلم عن فن التقنية وعن تاريخ التقنية وعن تاريخ المصورين الفوتوغرافيين وعن جماليات التصوير الفوتوغرافي تابعونا على قناة فنون ضوئية بإذن الله تعالى على الانستغرام آه، راح تكون لدينا مسابقات بسيطة جدا على حساب الانستغرام الكعبي فوتو مثل ما هو ظاهر معاكم في نهاية الحلقة آه، لا تنسوا من الإعجاب آه، المشاركة الفيديو الاشتراك في القناة وأكون سعيد بكم إلى الحلقة القادمة ونراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته